pasando el pasado. Salí, me voy a despedir de barreras y muros que ponen los futuros. Compartir, conversar, coincidir, encontrarme a mi gente. luchar, destruir y arreglar el presente. Salir, me voy a despedir del pesar de a mi gente. Discutir, escuchar, destruir y arreglar el presente. Salir, me voy a despedir. de fracaso. la terre, ses hémisphères depuis la terre et sa frontière. Beaucoup d'affaires, humanitaires, beaucoup à faire. Depuis la terre, je vide mon verre, je fuis l'enfer ma petite sphère.